Gaixo, ni nerea naiz, e, naiz eta Donostiako ospitalean egiten den lan. Eh, bueno, ni lanean e, karrera bukatu bezain pronto hasi nintzen. E, bueno, ba, hori, e, mundu guztia hasten zen bezala, e, udarako porra kubritzen, e, gero baja batzuk eskaini zizkidaten eta hola azken aldian eskaini zidaten kontratua izan zen jornada eren bat. Gaude egoera egoera batean non, bueno, se, fijoak ez geran hoiek edo eta, bueno, ba, ospitaleko lista edo sakitzako listetan baju gauden hoiek, ba, ez balin bada suerte kontua agatik, ez daukagula lanik, vamos, ez da, ez da, den ez da. Geroz eta jende gutxiago dago e, lan karga berdina asimilatzeko eta en, eh, hartzen ari diren neurrietariko bat da e, plantak izan ari direla e, horrek langile bezala bai, e, suposatzen duen e, desgastea, ez? Hori, lekualdo bat ikan bestera, ez dakizu e, nun bukatuko duzu, eta, bueno, pues, e, nik e, bai notatu dut hori, e, bat azken urte hauetan hori, e, lan baldintzen okertzea, ez soldata eta gauza horiek guztiak kontuan hartu gabe, ezin degula zerbitzu kalitatezko bat eman, nahi, nahi ainako genuken e, kalitatezko zerbitzu bat eman. Nik gero egunean lan egingo dut, e, zerbitzu minimoetara lotuan nagoelako. E, nik atxadez egiten den, eto zaita egitea lan egun horretan, eta aia atxadezka bai gau ez beti gaude zerbitzu minimoetan, ondorioz ezin da nahi izan ez gero, nahi izan da ere ezingo genuen greba egin nik uste pixkat mobilizatu egin behar gerala, zeren jolasten dute eh, esaldi honekin bono lana daukazu ez, ja, baina eh, ze preziotan, ez da? Ze preziotan, ari dira azken finean ja nire osasunarekin jokatzen, eta bale, nik lana daukat, baina nire lankide pilo batek, nire lagun pilo batek ez daukate lanik, eta zer ematen ari den, bueno, Ba, igual neri gustatuko litzakena baino gutxiago. Eh, gure lengo garaian borrokatu zuten gure lankideek, eh, eh, osea, e, kondizioak hobetzeko, lana gerozta duinago egiteko eta orain bueltan gago. Nik uste, e, greba, e, greba edo azken finean edozein protesta praktika egin behar direla. Egin behar direla, zeren ari dira jokatzen nik usteet bildurarekin, ez? Bildurarekin egoera txarra dagola, egia da, jandea langabezian dagola, egia gaur aizaiak direla, baina justo horregatik bakarrik, horregatik bakarrik nik usteet kalera teabarri dela.